grade ones ndicela nijonga kum ne mamelani ke sizawucela umthomhle asincede ngale ingxaki ne kodwa ke ndifuna sonke simamele ngoba ndizanibuza imibuzo ndithi mamela ke ndineebhola eziyi-8 ezine kuzo ziblowu ze ezishiyekileyo zibe pinki zingaphi iibhola ezipinki endinazo sayifunda kwakho mna yayiva mthwasa ndineebhola ezisibhozo ezine kuzo ziblowu ze ezishiyekileyo zibe pinki zingaphi iibhola ezipinki endinazo yabona ke mthwaze ndicela usizobele le nto ithethwa apha kuthiwa zingabi ibhola zethu kuthiwa zingabi ibhola zethu zi-eight ndicela usizobele ke ibhola eziyi-eight mthwaze mayibhekele ungathi ncaa 100개 100개 hayi abantu andimazi ke lo mntu uhlekayo ndiyani nto ehlekisayo zingaphi ngoko eke eke sashwada ne okay zingaphi zibali zii-eight ibhola zethu nazo ke enkosi mthosa kuthiwa ke ngoku zingaphi ezi eziblow kuthiwa zingaphi kuthiwa zingaphi eziblow zine eziblow kha sikufakela umbala ke kwezi ziblue nanku umbala oblu sifakele kwezi ziblu kuthiwa zingaphezi zeziphi zingaphezi eziblu zi zingaphi bantu zine eziblu nazi sifakele umbala apha kwezi ziblu iblola apha sifakele mose uyayibona inombala le ntika lebhola sifakele umbala woblukeloko apha kuyo heke ndoda ziyacimeka ezi bhola zakho jo suthi nca isandla sakho ebhodini yenza so okay zingaphi ke ngokwezi blue yima ke zingaphi ezi blue ibhola zii-four zingaphi ezi zakho zifake ublue zii-four good yibekeke okay uthi umbuzo wethu zingaphi ibhola ezipinki esinazo zingaphi ibhola ezipinki esinazo zine izakegele enkosi ibhola izakegele uzozifaka umbala ezi zipinki sinazo Okay. nkosi mntanomhle mamela ke masibhale ke ngoku la manani kule kule table yethu ne iibhola zethu zizonke bezingaphi zonke iibhola zethu zingaphi beziyi-eight iibhola zethu ne okay kwathiwa zingaphi iibhola eziiblue kwathiwa zine xa sizifaka umbala zabo sabona uba zingaphi iibhola zethu ezipinki zine iibhola zethu ezipinki okay isixelela ntoni ke le nto siyijongile yapha isixelela ntoni ithi apha kwenzeka ntoni yintoni ii-eight Ithi iibhola zethu zonke zingaphi? Zii-eight. Saxelelwa uba ezine zinjani? Ziiblue. Loo nto yathi, okay, xa ezine ziiblue, loo nto isishiya nezingaphi? Esishiya nezingaphi? Uba zibomvu. Izishiya ne isishiya nebhola ezipinki ezingaphi? Ezine. Okay. Mamela ke. Siza eh, siza kwenza umsebenzi wethu. emveni komsebenzi wethu sawudlala igame yethu yaqo thatha incwadi